Iztikšu līdz zālītei. Nu jā, tur zālīt jau ir klāt. Zālīt jau aug. Jā, bet vēl es neesmu laidusi viņas. Nu, nu, nu, nu, palaid, palaid. Nu, nu, nu, šis, šis, šis, šis. Šis, šis, šis divi kazlēniņi. Jau silti. Še, še, še vitamīniņi, še. Kāda mīlība. Kuš, kuš, kuš, kuš, kuš. Nu, nu, nu, nu, nu, naču, naču, naču, naču. Nu, nu, nu, nu, re, re, re, re, re. Nu, nu, nu, naču, naču. Naču, naču, re, re, re, re. Naču, naču, še. Še, še, še, še. Kas tam varīšu? Šie, šie, šie, šie, tev siemiņai visi. Nu, šie. Parši silti te viņiem ir. Nu, tas vienīgā vietiņa, kur silti ir. Nu, kārumiņas vajag arī, redz. Visu laiku kaut ko paklausies kab kabatā tur. Nu, jā. Nu. Kaziņa. Skaisti. Un šitas ir breksīts. Breksīts. Balta kaziņa, jā? Ja? Balta, balta tās breksīts tāds raibalītis. Jā. Vai kā es to balto kazinu gribētu paņemt. Klausies, tas ir ļoti sarežģīti, Dita. Ļoti sarežģīti. Tā man svētību iedotu. Tad man to izdotos to ar tās bankas yes. pieveikt. Kā tu domā? Zini, Es tev saku, tur ir tāds darbs, tev jābūt no rīta un vakarā. Bet man taču ir cilvēki sētā. Es, es neesmu viena pati. Tas ir cilvēki, tas ir kaut ļoti labi cilvēki. Cilvēki, tas ir kaut kas cits. Tu viņiem pa mammu esi, ja? Es, es esmu ne mamma, bet es esmu viņiem saimnieks. Nu, jā, jā, jā, bet nu, <clears throat> citi cilvēki arī tev var aizvietot, vai tu uzskati, ka nē? Nē, mani neviens. Neviens nevar tevi aizvietot. Nē, man tiešām neviens. Paprasti Gunāram. Jā. Jā, nu tāds pats. Nu jā, nu tu saproti, es neesmu paņēmis, ir es vienkārši. Es jau viņu nebūtu ņēmis, to kazlēnu. Man vienkārši viņa žēl palika. Jā, bet tu taču gribēji, lai tev būtu kaziņa. Tas bija kādreiz es gribēju. Nu, bet tavs sapnis arī piepildījās. Mans sapnis piepildījās tad, kad es gāju pensijā jau. Tev jau bija bijusi kaziņa? Jā. Tas nav tik vienkārši. Arī tagad, kad man tagad pēc gadiem vairākiem eh, to kazlēnu atveda. Un tad es teicu tā, es teicu tā, es viņu kopju, es ar viņu te ņemos un darbojos – Un kas ar to dzīvnieku notiks atkal? Nu, apēdīs kad atkal. Kad iedomājies, nu, tas ir cits jautājums, ja? kad apēdīs vai ne, bet tā kā viņš tika palaists te pa to salu, un ka suņi varēja viņam uzbrukt, uzklupt virsū. Bet tās ir nepārtrauktas rūpes. Siens ir vajadzīgs, saknes ir vajadzīgas. Zini, kā man izgāja? Zini, kā man izgāja? Man Piedzima tie kazlēni, ļāvu zīst, šoreiz pielaida tos kazlēnus. Bet izveidojās tā, ka viņa man vairāk neļaus ļūt. Labi, ka man tāds labas paziņas, kam es varu piezvanīt un paprasīt, kas par lietu. Viņa saka, paskaties, kas viņai ir tesmeni. Izrādās viņai sāk veidoties jau mastīts. Es viņu slaucu ar varu. Viņa mani sita kāva nost, bet es viņu slaucu. Es Kādu mēnesi. Kā tu esi bijis, ka tev mocījos. Tas dzīvnieks mocās. Pasaucu vetārstu, es saku, Mārīt, ko lai es iesāku? Viņa saka, nu citas izējas tev nav, citādi jākauj nost. Un es cīnījos nu, par to kaziņu. Ja? Redzi, sveika un vesela. Nu, ko tu malādi? Ko? Es jau tāpat cīnos ar savām pirmām meitām. Man jau var neiet. Man tās meitas tā kā tāpkās. Slikts. Nekas nekas strādā, viņš taču vēl ir auglīgas. Nu jā. Jā, jā, jā, jā, jā. jā ja bez jā, darba, jā, jā, jā, jā. bez darba nekas nebūs. <laughs> Nekas. Tagad es, es no sešiem rītā līdz pusnaktī biju katru dienu strādāju. Tu domāji savādāk. Pagaidīsim, izlaidīsim. Vienīgais, Sēd iekšā, es palaidu. Es vairāk nevaru pavilkties, zin, tad es liekos gašļaukus.